Якщо тобі здається, що на землі не залишило щастя взагалі, ти просто на хвилинку зупинись, хто біля тебе поруч поруч Щастя крутиться земля, бо ми з тобою, ти і я, щасливі люди, щасливі люди на землі, найщасливіші люди, то і ті, що помічають радість простоті.